C'est plus dans un coin de que nous avons fouillé jusqu'à. Et nous avons un camp auto-kidnappé. Côté dans la 15 juillet, quand Kamel Bettina Basile, c'est l'hypothèque dans le CPJ. Madame ça, il a fait connaître dans la 10 juillet, il était sorti de petite voile. Il est venu Port-au-Prince et il est kidnappé. Et dans la 13 juillet, il y a une libération. Et pendant ce ça, les lignes de dans le CPJ, l'État fait que les CPJ commencent à poser des questions, les à vous, les fait connaître. C'est quand ils ont mis la monnaie, l'État caché. Et l'État fait comprendre que vous avez des raisons. Hein. C'est parce que l'île encore sous-marine qui vit aux États-Unis, et lui-même, il fait prendre ça pour être capable de encore sous-marine. Et il est enceinte pour un de garçon. não é na consciência do é velho, de tu ver na pele muito, muito, muito interessante, uma coisa que na pele, até todo mundo show, tanto que se na presa de evidência, quando a gente quer comprar aquele na pele. fazer o vigilante, ele é um mundial que na pele, país ideal de pele, ele está acontecendo vigilante, a vigilante acabar por lhe demonstrar, et si toutefois, dans mes médias, que avez o valeur de mais après, la continuer de non responsable la coupure, c'est réaliste. Et dans le dossier qui a rapport avec Fête Champétion, comme la police a demandé tout le monde qui a organisé les festivités pour informer la police, pour la police capable d'accompagnement. Dans ça qui est pour avec carburant qui a fait dans galon, nous gagnons dans nos pays. la police, ensemble avec la justice, déjà procédé avec saisie plusieurs récipients qui l'ont pris avec camion. Côté monde, à 20 camions tête Ces Saisie ça continue dans quelques autres zones dans le pays. Nous attiré l'attention de tout le monde. La police, ensemble avec la justice, fera commencer à saisir camions qui n'a même pas à côté dans tout point de la rue c'est un danger de représenter aux populations. Hein. Parce que dans l'ordre, il y a du feu qui est libre. Pas de monde après de gazoline dans la Alors c'est peut-être ça. Pour protection de la population, ensemble avec la justice, la police va commencer à saisir carburant qu'on apprend dans la dans tout point. Et n'a pas de attention, pas à l'acheter gaz, ou à le vendre pour pas tout perdre l'argent. Et pour piste, mon responsable, tant pis, pas vendre gaz dans la Merci. Après presidente président républicain, M. Jovenel Moïse, li transféré na paquete paquet communal de l'instance. Rapport ça, il y a 5 tomes et un résumé de 124 pages. E dans le cadre de César, il y a 44 personnes qui étaient interpellées. 44 hommes, ça, il y a 18 Colombiens Quem é tá catalisador e não venderá sem. Para me venderá sem sair, não é pergunta. Melhor please, não mundo que participe. Essa não é imagem, todo mundo que é de mim ou não nos cessar. Se imagem, relação que tem que existir entre o contato de tem com a Il y quelques armes qui ont transférées dans le papier. Nous avons des majolas. Ça, c'est des armes qui est été nécessitées plusieurs et nommées colonières. Ça, c'est un armes qui est été Nous avons 61, nous avons 11 automatiques, 15 pistolets et 34 autres armes de toute 1, Nous avons 12, nous avons 13. Et nous a des chefs de campagne. et étoilement la fabrication que vous avez saisi. Parmi les pistolets que nous avons secoués là, gagné c'était Zambrosé qui travaille dans le jour, car le président que é é Colombien a été pendant Parmi les pistolets que nous là. Gagné, nous avons quitté l'argent, nous avons joint sous trois Colombiens qui étaient jeunes dans l'assassinat président. L'agent, c'est l'agent qui était joint sous que o pesadelo valeur de 40 440 e US et 117 475 euros. Donc, oui, tout ça est allé dans le papier. On y a la de dossier matissant. Depuis plus passé mois, deux mois avec quelques é jours, Violência para ele da nacionalização. É violência sem conflito entre que custa. Quando ele prigia um vítima, prigia um pede na vida. Ele prigia habitant qui obligé quitter zone pour aller réfugier dans leur espace. Gagner sous commissariat dans a ça, qui est suivi attaque les avec Depuis 5 août, la police renforcée gros salaire à ça. Et dernière année, il était toujours à vivre et dans zone ça. Et pour qu'on ait appelé ça, il faut renforcer. Il plus toujours qu'à vivre et dans zone ça. Pour permettre à la population de à occupation personnelle. Il y a une opération qui commence à mener. Il y a une circulation qui, qui, qui perd. Et il y a une maison qui sert de cachette à des bandits que ils ont commencé à descendre les de façon capable de permettre à la population de vaquer à l'occupation personnelle. Nous avons une décision que hier, le 8 août, vers 6 heures, il y a un policier qui été touché par balle. Comment ça a fait Le policier ça, qui t'a sorti en dedans commissariat, il était prêt à monter en blindé.

n'a PNH a fait tout effort, l'a déployé tout effort pour être capables de la population en service. Pendant que l'État lui-même a fait tout le monde pour être capables de permettre aux populations de rallier. Mais nous tous qui là, journalistes, moi-même en tant que policier, ils ont l'autre en tant que policier, les gens qui se leader de la communauté saharienne, pas Quel que soit niveau niveau, il y a pas de tous ne contribution pas de tous parce que nous la eh, eh, population, à descendre au niveau là nous ne pouvons pas continuer à descendre nous chaque selon nous-mêmes pour nous parler avec la population faire du ouais bon côté mauvais côté ça va faire. et bon côté pour chercher pour, pour, pour, bonne direction pour le copier ça qui bon mais pas ça qui pas bon parce que nous avons pays, pays à nous tous, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas descendre plus bas et côté là. C'est peut-être ça, la police a demandé aux populations collaborer ensemble avec nous. Il va demander aux populations de camper derrière nous, mais pas l'information. Nous-mêmes qui sommes libres, parler avec nous, faire le comportement de gagner, faire des éditions qui sont capables de porter bonne information aux populations, pas d'envoyer monter dit dit Bali, Bali pour le mais non. Dis non, on nous sauve le pays. C'est comme ça, on a de collaboration tout le monde. Par eux, si mon t'a il y a une parole pour parler avec petit pour petit y pour une direction de l'eau. Parce que si mon Dieu dit, grand monde. Et euh, nous disons que ce n'est pas parce que la police va voyer toutes les amies, toutes les amies à la police. C'est juste peut-être moi qui m'a envoyé. C'est toutes les amies qui l'ont soit soit 61, c'est peut-être ça train imagine toutes les tout avec nos et nous montrer image, montrer l'image et nous bailler Si vous faites des comptes, vous avez nouvelle 61. Et ça qui est encore la question posée. La police a continué de travailler en collaboration avec la justice. Ok? Tout ça que vous faites dans le dossier, tout à fait, une fois que la justice lui-même by la police travail bi. cas kidnapping yi. Nous génnee plusieurs cas raison qui fait nous pas parler de l'eau »,« nous ne pas citer l'eau », c'est pour bien quel cas qui fait nous pas parler de yow. très bientôt les nous retourner là n'a capable présenter notre cas pour nous dire mais nous travaillons sur nous des résultats du côté c'est pour bien quel cas tout simplement si ça fait nous parler de cas autokidnapping ça va nous attirer l'attention population. La police c'est toujours une matisse la police, c'est blindée blindé qui a monté des sur route. De temps en temps, blindé monté, de descend. C'est vrai, situation difficile. Gagner, échange de tirs de temps en temps avec la police. Mais la police, pas décidé. Et depuis la date 5 août, la police présente, présence c'était que voulait des cas ça, mais comme il y a des policiers en dedans, commissariat, mais c'est une unité spécialisée. Et nous connaissons une population obligée de quitter la gagne puis aller réfugier de l'autre côté. C'est peut-être ça, nous demandons à votre toute population, pendant que les policiers travail, le à travail, l'État à travail, nous demandons collaboration toute population pour nous capables une réponse à problème. Parce que ce n'est pas un problème de la police seulement.

détruit ta chair de bandit au fait. C'est pour qu'on a assez opération ça qui a mené pour qu'on Nous avons plusieurs cas d'accidents que la police a à Nous avons attiré attention population peut faire en pile de missions pendant les décisions qui calculent. Il y a 25 comptes qui peuvent perdre la vie dans l'accident circulation. Il y a 29 autres qui été blesser. Il y et 685 que la police privée possédée avec y a 24 armes qui ont été saisies. Il y a 12 véhicules qui Il ont été y a 19 timons que la police a joint qui pour traversé les frontières avec eux. il y a 11 arrestations qui ont été faites pour traverser la 19 avec 19 y a 16 bandits qui ont été y a 8 monde qui ont été pour activité qui a rapport avec la direction départementale de l'Ouest 1. La date du 5 juillet, il y a l'arrestation de Paul. C'est dans quest que la police qui est possédée avec l'arrestation de M. Sartre. Côté où les jeunes armes, la police n'emmène M. Sartre. Et il est posséder avec l'arrestation de qu'on a qui est sur la route. Et il est pour déférer la justice pour aller par une explication pour le dire ça, ça a fait, non même parce que ça, ça a été propriété pour stationner à Haïti. Gagné Galou Calestin, dans Christophe Chanel, parfois, la police devait procéder avec la station pour même dossier ça. Côté le jeune Zam, la police n'en met tout. Il va gagner pour des conditions de la justice, pour Zam, ça a été jeune homme, et il va des droits pour Zam, ça a l'arrestation de Jean-Sylvestre Adelas Camille, dans la 26 juillet, la police dans les organes qui est procédé avec l'arrestation de M. Sa. M. Sa a arrêté pour assassinat policier Kadhafi. Il y a monde dans la population qui dénonce il a que une parmi les bandits qui a arrivé assassiner policier Sa. Et la police qui est procédé avec l'arrestation. Dans la 29 juillet, dans paquet, Pierre Nicholson, Jerry Géronette, Francky Prophète, Jean Baudelaire Vassin, Fritzner Jean-Louis et William Joseph Mounsaï, le déjeuner en fragment côté il a détourné camion marchandise. Gagné Jerry Delus, Edina, Liel Gilma, Joël Siffleur, Junior Paul, Claire Davidson, Edouard mai, Mounsaï, la police privée procédé à l'interprétation et a déjà déféré dans le parquet. Côté Mounsaï, il était impliqué dans l'assassinat trois policiers qui étaient faits dans le sous-commissariat à la Saline. Nous sommes dans la date 5 ou 6 juin, il y a trois policiers qui étaient perdu la ville de et la police procédait à l'arrestation. Mounsaï, c'était là et il déjà déféré. Ganhar é pode ser baixo, que se brigade des affaires financières et économiques, qui c'est une entité clientèle de CPJ. Entité ça arrive procéder à l'interpellation. Léman Léon, Kersen Léon, Basel Lélich, Moun sa yo te rive denonse par Jean-Pierre Gilbert Chor, que é jounaliste a son tou. Moun a yo, yo amise yo, achete machin nan Il est reçu par ma chèque ça, il mon chèque. Et chèque ça, sans condition. Ou du moins, chèque ça, lui, ou pas tirer sur mon compte qui est déjà fermé. Et il y a 8 plaintes qui sont déjà votées. Pour monde, ça, 8 propriétaires de véhicules. Il y a 10 millions de gouttes que le monde, ça, il est prendre dans le monde, Et la police qui est procédée à l'intervention, il y a continué le travail sur Pour le série a rapport avec direction départementale ouest 2, gagné Wilson Joseph et Jeremy Peterson, deux Mounsaïo, ils ont procéder à l'interpellation. Mounsaïo, c'est pendant la police vers Filadji, ils ont permis les souvenirs, parce qu'ils ont des informations de ça qui a mené. Et la police privée, mettez mes souvenirs, ils ont joué un véhicule qui était sous M. Sayo. Et M. Sayo, que lui fait connaître que climat change ça c'est pour mais il ont leur propriété propriétaire véhicule qui était kidnappé et qui était identifié les change ça a dit ça c'est le véhicule qui leur été kidnappé il a été à la véhicule et c'est souvent son de joindre libération next d'ailleurs après une question la police puis capable de faire la justice puis capable de dire qui ça reconnaît dans ça non moi je toujours gagné plusieurs lèvres à moto, au nombre de Il y eu un dispositif qui était établi, que tu as fait check-max sur plusieurs véhicules. Et l'élève est arrivé devant check la police demandé au petit camper. Je n'ai pas hésité une fois que je tirer sur la, la police. La police lui-même a fait postes et il y a deux noyaux qui étaient privés mortellement blessés. Toujours dans 127 na as un individu à motocyclette. Plaque 69 Monsieur Sao Monsieur fait, tu as fait fouille sur passant. Tout le monde qui t'a passé, il toute sa zone. Et la police t'a informée, la police est arrivée dans zone Et la police t'a fait intervention pour demander pour capable avancer, pour capable fouiller, il fait le même mouvement, de tire sur la police. Et la police postée.

de couleur verte. Numéro plaque BB 45 y Ils ont individu jeune abord véhicule ça, la police, t'a posé question, Il m'ont dit pour présenter pièce. nous a posé quelques questions, m'a dit est-ce que les armes sont Il dit non. Mais la police pas quoi ça veut dit, ils ont demandé pour descendre véhicule il Ils ont commencé à fuir machine ça. À bord véhicule ça, il eu dit non aussi. tm 01625 et M. Sade présenté un cadre pour le faire comprendre le ministère jamais ça. Pour qu'on ait la bonne question, la police, pour le capable de la justice, qui ça les connaît. Non, Car ça été présenté, selon toute vraisemblance, ce n'est pas un bon cadre, et ça a dit dans le même qu'elle va droit pour démarcher avec. Quelle est l'arrestation qui est faite Nous gagnons Whistler, Pierre, ses fleur dans

avec le couteau. Et pour qu'on y a la police dérive procéder à l'interpellation, la déportation, la police et ensuite il va la, la justice, qui connaît, sur sa qui est passé. changements qui sont effectués dans le commandement PNH. Nous avons l'ordre, nous avons le commissaire fonctionnaire Franz Mathieu, qui, qu'on y a, c'est le du parlementaire, l'ordre. Nous avons un ami, nous avons un commissaire divisionnaire à Austin seulement, c'est le même pour qui est responsable pour nous. Nous avons au niveau palais national, il y a des changements qui effectués. Côté pourquoi nous avons là, coordonnateur général, c'est l'inspecteur général. Et dans chaque unité qui est responsable de sécurité, président et sécurité palais, c'est un inspecteur divisionnaire qui a mis en tête de chaque. Et il y a des évaluations personnel n'a pas fait pour Il y a 20 inspecteurs généraux générale sur tout les qui a travaillé dans l'Israël. Et il y a des formations qui être faites pour tout l'autre agent qui va intégrer l'équipe.